月二十八日，腾讯综艺节目《创造营两千零二十一》终于官宣了。而官方微博所发出的海报中，宣布了周深为节目的发起人团成员，让人十分的震惊。而周深也在微博中表露了，非常想和大家一起来参与这样一场游戏。双方的互动说明双方已经签了合约了。 而周深所担任的发起人团成员，又为创造营创造了一波新的势头。毕竟之前周震南等众多明星的塌房事件，让创造营在二零二一年走的可能不是特别的顺畅。于是邀请周深这个正面人物进行担任发起人团成员，这就又为这波节目圈了一出好感。在歌唱界，周深无疑是非常有能力、有才华的人。 而且粉丝也非常喜欢周深的歌喉。周深多次表示自己对待音乐的初心十分坚定和纯粹，这就使得周深的人品和口碑都是非常好的。其声音的得天独厚，再加上努力琢磨的勤奋，以及参与综艺时的情商和高超的唱腔，使其在娱乐圈一直都处于一线地位。即使没有过高的曝光度，他的歌喉也会让他屡次登上热搜。 所以，创造营这一次选择了周深作为发起人团成员是十分明智的，也让创造营在这一波镜头上占了上风。腾讯自制的综艺《创造营》的强大对手一直都是爱奇艺自制的综艺《青春有你》。《青春有你》的前身《偶像练习生》是国内第一档以选拔男团为主要方向的综艺，而随之而来的《创造营》和《青春有你》一样，一直不分上下。 所以，由腾讯所制作的《创造营两千零二十一》，在这一次要直面《青春有你三》。《青春有你》第二季以选拔女团为主，于是爱奇艺进行造势，其借助了当年爆火的舞台，而让《青春有你三》又一次获得了大家的期待。可以说，爱奇艺一直都是在打感情牌，就是因为《偶像练习生》当年的火爆。 使得无数的歌迷为之而狂，蔡徐坤、范丞丞、黄明昊等人现在都活跃在一线，成为流量明星。那么，《青春有你三》中又将会以一个什么样的舞台去展示呢？在人选方面，《青春有你三》不甘示弱，声乐导师依旧是李荣浩，而潘玮柏首次出任担当其说唱导师，李宇春担任其 P.D。 Lisa 依旧是舞蹈导师，《青春有你三》阵容十分的强悍，而李荣浩和 Lisa 在之前的节目当中就十分圈粉，受到了网友深深的喜爱。潘玮柏的唱功也非常的了得，李宇春身为快乐女生的首秀冠军，其唱腔更是不由分说。而《创造营2021》中，创始人代表为宁静，发起人团团长为邓超。 发起人团成员为周深等人，《创造营三》的阵容和《青春有你三》的阵容完全不一样，而这两档综艺节目又会碰撞出什么样的火花呢？《创造营》这一次是否能够反转之前的局面，让其热度节节升高？而《青春有你》又将要如何去保持自己的选秀鼻祖地位？这不单单是看导师的阵容。 同时和节目的造势以及选手的亮点有关，不管如何都是值得让人去期待的。